saya Telah lama kau pergi sayang Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu Betapa sedih rasa diriku Yang ku nanti tiada kembali Haruskah ku hidup selalu Betapa sedih rasa di hati Yang ku nanti tiada kembali Haruskah ku hidup sendiri Tanpa kawan lagi Haruskah ku